我跟你讲，你再这么给我扶板，我就不忍了。拳法篇，大家好，我是你们的 H 导师陈博维，这是谢放教练。我们来演示一下扶板的一些错误，比如说过分用把砸他的手，来，直拳打，嗯嗯。 你看他的问题是什么？就是他的手都没有完全出来呢。你看就被我砸过去了，对吧？而且他容易受伤。而且我砸的错误动作是什么呀？是这样，看这个肩膀转过去砸，这个肩膀再转过去砸。但你有没有发现还有一个问题？就是我用肩膀转过去砸他左手的时候，我右手在哪？看我右手在侧面。这个时候我回来，并不是给他一个直接的往跟他拳法对应的力，不是对应的力，而是什么？看弧面一个弧线的力。所以他的手落到我的打的时候，他会受两个力。 一是往前的力，还有一个往斜方的力，他的手会伤，所以很多教练扶把的时候出现问题，他就选择说，我把把系的紧一点，让对方啊这样话打我把就不会歪，因为他们不系紧这个把，一打把就把就歪了。为什么会歪？为什么会转过去？因为你打把的受力点和他打你的接触点就是不是一个直线，明白吗？如果是一个直线，看看多屌的扶把。我现在老子不带这围绳，不带套绳，就拿一把给你扶全反，看。 看，没有问题，直板直右直左，放放放，两个全直，看直板直，上放放，直板直中了四点半，哈哈哈！看，这是没问题。为什么？因为我这个扶板是对的，我的受力方向跟他打的方向完全相对的。打靶的问题，我们怎么去解决？看一下，首先，当我给他扶板的时候，这个距离我给找好。如果我手拿起来，代表我让他开始准备打，然后我给他口令。这个过程中，当我把手拿起来，意味着哥们儿，意思你打这儿，就这意思，你要打这儿。 他打的点就是在这儿，而不是让他自动测量一个目标，说啊，老师扶在这儿，他会往前砸，他会砸到这儿，所以我要打到这儿就错了，不要这样。你怎么能保证让他打到这里，你还能撑得住力呢？你要往后甩一下，看有节制的，有真操的，看，嘣，嘣，还停在这里，能理解吗？这就是个脑袋，人的脑袋呀，球大的脑袋，只要你把把扶在。 拍到中心的这个脑袋，无论是儿或儿或儿都没问题，只要是这个圆看，棒棒，而不是过分的啊，不节制的往前拍不是，看棒棒摆拳，棒，看到了吗？直拳来一个，棒，你看就服在这看棒，哪怕我累了，胳膊伤了，我双手伤，我怎么办？往后甩很多，但是我还要停在这里，来棒，还停在这儿，左直右直，棒，看这种感觉再来一遍，棒，直直摆直来。 看，而且我打摆拳也是，我不会过分的往这边拍，我就会停在这里，啪啪，很小的一个，啪啪，哎，后直前摆后直，啪啪啪，看，看到了吗？啪啪，离自己脸近一点。很多朋友第二个错误，张的太开，来打，制作自由局，来打，你打，不是这样扶的，为什么？因为这是出现了好几个目标，我操，长了两个脑袋。 一拳一个，干掉一个，干掉一个，这是错的。为什么拿脚把演示？一般拿手把，大家不会遇到这个问题。因为拿手把的时候，你发现哇，它这个把特小，不挡脸。但这个脚把相对大一些，它会挡脸，看不见。你瞎呀？透过这个把缝，你看不见人。你能看不见，我都看得见你，你都看得见我，对吗？所以说，看正常站架怎么站，是这样站。 OK，拿把怎么拿？是这样拿，所以而且扶直拳要给个斜面，看他后手直拳过来是一个斜面，为什么？因为他这个肩膀打过来，这是一个他娘的斜面啊，看到了吗？斜面。OK，打左拳也是个斜面，所以杜绝怎么扶把？平着扶，奶片儿一样扶，平着扶，他不是这样扶的。如果我要这样扶把，他要站到那边去打左拳，看他在这儿，这才是受力正常的，看到了吗？但如果他站在这儿怎么办？ 哥们儿，我要把把拧过来。所以说现在建议你买我们 HBW 泰拳的把，这个把很好收，就握手很牛逼。你正好抓到这儿，看到了吗？通，左直右直。把 OK，还有一个很重要的问题就是大家打摆摆拳，我觉得你们张得很开，摆拳在哪儿扶啊？勾拳在哪儿扶啊？怎么找这个位置？我告诉你，你先看一下，如果你现在给我一个左摆拳，你那个左摆拳是打我这儿对吧？是打到这儿的对吗？那他左摆拳打到哪儿？也是打到这儿。那我扶板扶到哪？扶到这儿。对，看，扶板扶到哪？扶到这儿。很多人扶到了这儿。 我操，哥们儿，你以为这拳你给我打穿了？左拳给我打穿了，穿过来，嘣，给我打穿了，给我脑袋彻底穿一糖葫芦。所以你才扶在这儿。所以说你们板拳很多朋友，大多教练都扶的是错的。我不说百分之九十，也有百分之八十九点九了。看，不是这个位置，是这个位置，看到了吗？所以你看，扶直板的时候怎么扶直板？看。 这样的话，它是一个打击点。如果你找不到这个摆拳，浮到哪儿，勾拳浮到哪儿，你就给一个浮一个组合，直拳加摆拳，直拳加勾拳，后直前摆，后直前勾，试一下。后直前摆，看，这样的话，看第一个点打击点落在这儿，对吧？第二个点也差不多，就是一个球体这么一个大体的距离范围都可以打。OK，摆拳，勾。那如果说我操，翻直拳那是摆拳，我都打不着，只能扶在这儿啊，挡着那手怎么办？哥们儿，你把手先拿起来，看，直拳。 OK，看直拳勾拳，看直拳打到这儿对吧？勾拳打到哪？勾拳肯定打的也是这个位置，对吗？所以看直勾，放，哎，再直勾，放 o k 所以很多朋友把勾拳扶到这儿，扶到这儿是绝对错误的。好，最后一个问题，因为其实大家很多问题我讲不了那么多啊，你不能打组合技，一个一个来吧。左直右直，左摆右直，来，左直右直，左摆右直，好，打快点，左直右直左摆右直，来，直直摆。 一气拿起来了吗？知之百知，好吧，这样的话就很简单，很简单。很多朋友一下一下拿，他永远打不快，他永远是个垃圾，对吗？所以你要改正自己。希望有机会能来到我们线下培训，有机会看一看我们泰爵那本书，有时间把我们往期教程多翻一翻，好吧？好，感谢收看，我们下期见。